right, ladies and gentlemen, guys and girls, brothers and sisters, thank you so much. You remember this time we choose gonna assist, of course. Here is the easy update right now. Thank you so much. You remember the animation subscribe to the YouTube channel. There is updates, of course. Mamia watu walijitokeza kuonyesha tu vipaji vyao na kuonyesha vitu ambavyo wanavyo inside huku, wengi ambao wamekwenda wakisoma habari, wakifanya uchambuzi wa mpira, lakini pia wengine pia ambao walikuwa wanaonyesha uwezo wao wa kufanya vipindi vya burudani ikiwa redioni, lakini pia kwenye TV. So it's just being good time wewe pia kuwasikiliza na kuchaki kilichoendelea. Thank you so much, lakini pia make sure kwamba subscribe kupitia wizi right now. na ngoma ya Fall. Fall, eh, eh. na Mario. Ah. <laughs> na Mario. Kwa hiyo umeenda sekunde 30. anatambaa ndugu anatambaa. <laughs> Eh, tupe tena TV. TV. Unaangalia Wasafi TV na mtangazaji wako ni Msamba Noel. Kipindi chetu ni Wasafi Present Search. Tunafanyia maeneo ya Leaders Club Kinondoni. Tupo na washiriki wengi sana leo na majaji wetu ni Baba Levo, Real Omi, tuko na Jamari April 14 na Dida Shaib. Tunawakaribisha wote vijana wenye talent ndani ya Dar es Salaam na nje kwa ajili ya kushiriki na tutatangaza leo washindi wetu ambao wataingia moja kwa moja kwa ajili ya katika Wasafi TV. Karibu sana. Keep watching Wasafi TV, hii ni yetu sote. Hawaajiliwi Wasafi TV, nawe ni Wasafi Media. Wasafi TV, Wasafi Radio, lakini dogo anafuzu. Dogo, inabidi uwaombee mabaya wanaokuja <laughs> wanaokuja, uwaombee mabaya. Umesema unaitwa nani? Naitwa Msamba Noel. Msamba Msamba Noel, Noel Donald Msamba. Sote ni Cristiano Ronaldo. Donald Msamba. Unampenda Cristiano Ronaldo? Mimi nampenda Fiston Kalala Mayele namba tisa na Karim Benzema namba tisa. Nimefurahi sana. Na ndio maana na umepata namba tisa ni? nimepata namba tisa. Kwa nini ukisimama tanua miguu hivyo? Ungekuwa ungekuwa hujavaa kanzu ungepiga msamba tayari. Hapana, na <laughs> confidence. Sio mwambie. Chale kama hali ma confidence. Asubiri. Yeah, yeah, I think asubiri hapo nje. Usiondoke. Jina lako Msama? Naitwa Noe. Noe Donald. Noe Msama. Ndio Msamba. Msamba. Msamba noe. Hem piga msamba tuone mwanangu. Ah, Andisha kanzu kidogo piga msamba. Hawezi kuzingue bwana. Hawezi. Poa mwanangu, sikilizia nje basi hapo. Noeli msamba. Ndio ndio. Ujachana msamba mwanangu, ongera. Ah, asante sana kaka. Karibuni watazamaji wangu katika TV ya Wasafi Wasafi TV katika kipindi cha mapishi. Siku ya leo tutapika kitu ambacho kimetoka Uholanzi. Wamekuja, kuna mgeni wetu kwanza kutoka Uholanzi ambaye ndo atatufundisha hiki kipindi cha mapishi, na hiki kitakuwa ni kizengo kwa kila Mtanzania. Naomba tujifunze wote. Samani, katika ndugu zako au marafiki zako kuna mmoja aliyewahi kukuambia anapenda sana unavyotangaza? Yeah, eh? kwenye ndo wa kwanza kajiambia, yupo yuko eh, basi eh, kuwa eh. naye makini sana akikushauri jambo lolote. <laughs> Akikwambia huyu ndo mwanaume anayefaa kukuoa, kuwa naye makini sana. Dada, tunatafuta mtangazaji wa Wasafi TV kubwa, TV ambayo ina competition, ina competition inaangaliwa Afrika. Watu wengi wanaangalia. Haya, tukukabidhi kweli, ndio unaweza sitegemea uje hapo mchambe Dida. Tuone Dida amekutana na balaa lake, umeenda kujifanya eti na wewe mambo ya present. Asante kwa kushiriki dada. Mwai shemeji, unaweza ukapiga anga la kimataifa bila kushika hiyo karatasi? Naam. Ukipiga kimataifa Naam, kunako anga la kimataifa ni Manchester United leo uso kwa uso uh, na Manchester City. Je, Haaland ataweka kambani au ni Rashford ambaye yuko katika kiwango bora kweli kweli? Uh, Manchester United wakifanya vyema mpaka hivi sasa kuzidi Manchester City, kwani wao mpaka hivi sasa Benzema amerudi baada ya kombe la dunia Manchester United imekuwa moto kweli kweli, lakini Man City wakiwa wakipoteza baadhi ya mechi na hiyo mechi inaonekana ni ngumu eh, kutokana na uh, matokeo yamekuja ambayo wanapata sasa Manchester City. Lakini siku ya Jumapili Arsenal Gunners uso kwa uso na Tottenham Hotspur. Nani kuibuka na ushindi? Tusubiri dakika 90 zitakaporejea. Uliangalia kombe la dunia? Naam. Nusu finali alicheza Argentina na nani? Nusu finali kombe la dunia alicheza Argentina <laughs> na Uholanzi. Michezo, <laughs> mtangazaji wa michezo anatoka ah! kabisa. Argentina na anajua jisho juu. Sikia nikwambia kitu kimoja, ndugu yangu, mimi ningekuwa wewe, kwa namna muonekano wako, komesha yake ni TV. Wewe umekimbia kwenye TV kwa sababu unajiogopa, ila wewe kwenye TV ile ndio ungekuwa ungetrendi kweli. Anakuja yule mtangazaji wa WhatsApp yule, ndugu yangu, na magongo yake tutakoma hapo au unawafuata hivyo hivyo, unahoji watu, hali ingekuwa kubwa zaidi. Sijui kama vile jamani, unaonaje? Lakini sasa wewe unajiogopa. Kuna kitu hapa kinaitwa confidence, yes, yani ile kujiamini kwamba ando ah, nini, unatakiwa uwafuate huko huko. Tungepata mtangazaji hata kwenye TV ingekuwa ni kitu kizuri. Well said, well said. Lako nani? Pascal Charles na una toni nzuri sana yes, yes. unaongea una sauti na mamlaka ina ushawishi, una toni nzuri uh, bahati nzuri pia uh, Gedo ndo anaingia naye, na naamini tukupe nafasi ya pili baadaye tukutane tena, alafu tuone. Asante sana. Lakini ukija mara ya pili hakikisha alichokwambia Baba Levo eh. umekifanyia hey, kazi ukiwa hapo nje. Naamini ukirudi utakuwa umezoea tena hey, eh. utulivu, utaweza kudeliver vizuri zaidi na naamini utapata unachostahili sasa. Asante sana. Toka kwenye redio mdogo wangu. Pascal Charles. Pascal Charles. Pascal Charles. Thank you. Um, unaweza kuongelea kitu gani cha msanii wa Bongo Flava kwa sekunde kumi? Achana na Wasafi na sauti pia. Unaona, kuna game hip hop, kuna diss ambazo zimetoka hivi siku za karibuni kati ya msanii Disaster Vina pamoja na Rapture. Tumeona diss ambazo zimetoka kuanzia kwa Rapture ya kwa disaster. Disaster amechia ngoma ambayo inaitwa Peaceful. Burundani ina ngoma ngoma ya dakika kama nane hivi, kamchana sana Burundani Rapcha. Lakini pia ni siku za karibuni, siku kama tatu nne ambazo zimepita, Rapcha akaja akamjibu kupitia ngoma ambayo inaitwa Mwanangu, eh, uko fresh mwanangu, uko poa. Napenda look yako, personality yako, napenda una madini, una content, unapoteza confidence tu kidogo like hau, hau, hau, haujitoi like ile mazima, ni kama unataka kutujaribu. Kwa next time ukija express yourself like jiachie yeah, pa lakini una kitu mi nakupa yes okay jina lako jina lako tunataka naitwa noel samson chakala nani noel noel samson chakala kina noel wako wengi chakala yeah, au ukanikombi chaks hiyo chakala kali hiyo chakala eh, itumie vizuri hiyo chakala hiyo kuna sehemu itakupeleka wakati uh, na kupa sifa zote mi nataka nikuambie kitu kimoja kama utakuja na utakuwa unaongea vya kunong'ona nong'ona, biashara yako itaishia hapa hapa Leaders, utaendelea na hizo confidence zako sehemu zingine. <laughs> Nataka ufuongee, express on yourself mike hiyo ukileta hapa mimi kwangu utasikia nitakapoongea, lakini wewe unapoongea hauna hauna ke eh, sikachala chakala chakala chakala ke ke chaks eh chaks eh, chatala kumbe Okay, Chatala kali. Ukirudi uwe na energy funguka zaidi. Kesho yako ionekane. Pesa bro. Poa. Unaitwa nani? Naitwa Joseph. Joseph, toa sauti. Naitwa Joseph. Okay, unafanya kipindi gani? Ya entertainment. Kwenye radio au kwenye TV? Kwenye radio. Okay, karibu. Mimi nikukaribishe wewe msikilizaji wa Wasafi FM uh, ah, kwenye top stories ya Wasafi FM. Asante bro. <laughs> Unaitwa nani? Naitwa Emmanuel Linus Ngunda. Okay, unatangaza kipindi gani? Habari na entertainment. Karibu. Sekunde 30 chapu. Karibu mpenzi msikilizaji wa Safi FM katika taarifa ya habari inayosomwa nami Emmanuel Linus. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Adam Malima amemshtaki mkurugenzi wa jiji hilo Selemani Sikieti kwa wizara ya TAMISEMI ambayo ndio mamlaka yake ya nidhamu, akimhutumu kuhusika na uuzaji wa viwanja viwili vyenye thamani ya shilingi bilioni moja. Dar es Salaam. Takriban wiki moja tangu kusambaa kwa video ya watumishi wawili wa afya wakibishana juu ya matumizi ya vipimo vilivyosadikika kuisha muda wake, na chama cha wauguzi Tanzania TANDA kimesema kimebaini kuwepo kwa mgogoro wa muda mrefu baina ya watumishi hao. Haya, asante. Jamaa ameona, jamaa ameona, sasa subiri tu.